кое-кому приспичило погулять. О, цвета. Поэтому мы прям на прогулку и в магазин. Э, куда полез? Нельзя. Нельзя. Это нельзя. Иди бегай. Иди бегай. магазин, и, и надо было вот с ним еще побегать. Вот так. Или как называется? Нормально. Главное, что сам. Да. будет спокойнее. Давай, Лапа. Искупались мы в песке, пока бегали, в грязи. Поэтому мыться обязательно. Почему его вот это вот за кудряшки сделали? же расчесываю. Джеки, как ваши ощущения? Радость-то сколько. конечно же, нужно его вытереть, что иногда сделать сложно. О, а? угол ободранный, кое-кто ободрал. Полотенце ему выделили, лично его и кошек. кошки не моются.

У нас не дом, а сплошной ремонт. И куда ты мокрый полез? Свинюга. Ага, конечно. Что, двери от тебя закрыли?